Con respecto a las barreras a la creatividad, nos vamos a poder encontrar, hablando ya específicamente de barreras a la creatividad, fundamentalmente dos grupos principales, que son las barreras que vamos a denominar personales y las barreras que vamos a denominar de contexto. Con las barreras personales vamos a hablar de barreras cognitivas o emocionales y en las de contexto las grupales o culturales. Bien, empezando por las barreras de contexto y por las grupales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que el ser humano es un animal social. Todos vivimos, salvo muy contadas excepciones, seguro que ninguno de los que está realizando este curso, en sociedad. Vivimos eh, con nuestra familia, con un grupo de amigos, con un grupo de estudiantes, etc. ¿Qué es lo que nos pasa? Que el grupo evidentemente nos condiciona, nuestro grupo. Imaginaros que yo, como os he dicho, pues a mí me gusta tocar la guitarra y que yo fuese pues por ejemplo, eh, un punky, ¿no? Yo estuviese con mis amigos en un grupo de música, quizás yo podría ser muy creativo y decir, bueno, pues en nuestra próxima canción voy vamos a meter como entradilla una, mm, una ópera, un trozo de una ópera que he escuchado que me gusta mucho. Quizás no me atreva, y entenderlo esto simplemente como un ejemplo exagerado, que nadie se dé por ofendido, no me atreva porque a mis amigos de mi grupo no les gusta la ópera y qué van a decir. Y entonces están coartando en cierta medida mi creatividad, aunque realmente soy yo el que lo está haciendo. Bueno, pues este sería un tipo de barreras, las barreras grupales. Por otro lado, las barreras culturales, ya os avisé de que íbamos a, a ver en más ocasiones a lo largo del curso al bueno de Darwin. Bueno, pues las barreras culturales son las que el contexto cultural y también social a nivel general me, Mm, me ponen ¿no? sobre mí. Y el ejemplo de Darwin es muy bueno realmente, porque como ya os comenté en su momento, Darwin cuando fue a postular su teoría de la evolución, se encontró con una barrera cultural enorme, y era que la sociedad tomó eh, totalmente a mofa, aquí tenéis una caricatura de Darwin dibujado como un mono, sus teorías. ¿Por qué? Porque en ese momento la situación social y sobre todo el contexto religioso hacían que proponer ese tipo de teorías pues fuese poco menos que eh, bueno, consideradas como eh, ridículas ¿no? o irrisorias. Él realmente fue muy valiente al proponerlo porque incluso desde el punto de vista anterior él tuvo unos grandes dilemas morales con respecto a proponer esta teoría porque en principio chocaban un poco con eh, el contexto cultural y las creencias que existían en este momento. ¿no? Estas serían un ejemplo de barrera de contexto cultural. Con respecto a las barreras personales, tenemos las barreras cognitivas. Las cognitivas se refieren a nuestros conocimientos. A nuestros conocimientos o a la carencia de ellos. Es decir, evidentemente, si a mí me proponen que sea creativo eh, física nuclear y yo no tengo ni idea, va a ser muy difícil que sea creativo. ¿no? Pero por otro lado, si yo soy muy experto en un tema Imaginaos que soy muy experto en fotónica, pero no solo en fotónica, sino en láseres, en fibra, en anillo de gran potencia. Y me viene un compañero y me pregunta, oye Jesús, ¿y tú cómo harías para mejorar esta fibra óptica? no me preguntes que yo soy experto en esto. El ser muy experto en algo puede coartarnos la creatividad. Ya hemos mencionado en más de una ocasión que el hecho de combinar diferentes intereses o diferentes ramas de conocimiento generalmente es muy interesante para ser creativo. Y por último, las barreras emocionales. ¿Y cuáles son las barreras emocionales? Las barreras emocionales es, por ejemplo, el miedo a hacer el ridículo. Y esta es una barrera muy típica. Por ejemplo, <clears throat> yo puedo conocer algo, eh, la pregunta que me está haciendo el profesor en el aula, pero no atreverme a dar la respuesta por miedo a equivocarme, por miedo a salir a la pizarra y que digan, uff, pues eh, Mm, mi compañero ha dado la respuesta errónea. Esto es muy típico y el miedo a equivocarse, como ya hemos comentado con aquella frase célebre de Ken Robinson, es una barrera muy típica, aunque hay otras emocionales también. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo que he hecho o lo que hemos hecho ha sido poneros, sacaros de diferentes libros, de diferente bibliografía, una serie de listas de barreras que posteriormente vamos a analizar. Como veis, hay diferentes aspectos a tratar, como que, bueno, pues esa no es la respuesta correcta, entendida como una barrera, o esto no es lógico, eh, hay que seguir las instrucciones al pie de la letra, sea práctico, ¿vale? Me gustaría que fuese revisando un poco las diferentes listas, no voy a tener ahora en detalle en ellas por no alargar eh, la duración de este vídeo, pero me gustaría que la revisáis un poco para en el siguiente vídeo ya os voy a poner ejemplos concretos para tratar estas diferentes barreras o una selección de ellas, las que hemos considerado que son más representativas. Veréis que algunas de estos em, planteamientos o de estas barreras se repiten y hay algunas que son nuevas en los planteamientos de diferentes autores. Bueno, pues con esto finalizamos este vídeo. Vamos a continuar eh, con este módulo de barreras a la creatividad en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.